andijon viloyat hokimi viloyatdagi prokuratura sud va ichki ishlar boshqarmasiga ta'sir o'tkaza oladigan qudratga egami shuhrat abdurahmonov bloger otabek nuriddinovni 30 dekabr kuni birgina tiq degan so'zi bilan 15 sudga qamoqqa tiqqanmidi agar viloyat hokimining matbuot xizmati kotibi eh, mirzohid botirovning profilidagi yozishmalar haqqoniy bo'ladigan bo'lsa ha ammo mirzohid botirov facebookdagi akkauntini hakerlar buzib kirganini aytmoqda siz bbc o'zbek xizmatining youtubedagi jonli efirini tomosha qilyapsiz o'tayotgan haftada ijtimoiy tarmoqlarda shov shuvga sabab bo'lgan holat andijon viloyat hokimining matbuot kotibi mirzohid botirovning e, profilidan ko'chirib olingan yozishmalarning tarqatilganligi bo'ldi ayni damda e, prokuratura andijon viloyat prokuraturasi ushbu ushbu yozishmalarga aniqlik kiritish maqsadida tekshiruv ishlarini boshlagan lekin ijtimoiy tarmoqlarda agar viloyat hokimi matbuot kotibi gaplari haq bo'ladigan bo'lsa ya'ni e, shuhrat abdurahmonov viloyat prokuraturasiga ham ta'sir o'tkaza oladigan vaziyatda bo'ladigan bo'lsa qudratga ega bo'ladigan bo'lsa viloyat prokuraturasidan tomonidan olib borilayotgan tekshirishlarga shubhalar bilan qarashmoqda demak ijtimoiy tarmoqlarda sizdirilgan yozishmalar andijon viloyati hokimi matbuot kotibi mirzohid botirovga tegishli bo'lgan e, yoshlar olam akkaunti shaxsiy yozishmalaridir yozishmalar haqorat va so'kishlar bilan to'lib toshganini ko'rish mumkin viloyat hokimi matbuot kotibi profilda yozgan shaxs 30 dekabr kuni e, asakalik bloger otabek nuriddinovni e, viloyat hokimi shuhrat abdurahmonov bir so'z bilan 15 sutkaga qamalgani haqida aytadi o'zicha osmonga chiqayotgan blogerni joyini ko'rsatib qo'ydik 15 sutkada mulla bo'ldi-ku, asakalik 3 nuqta ham hokim tiqish dedi tiqildi deyiladi yozishmada botirov profildan yozgan shaxs qo'qonliklarni kurakda turmas so'zlar bilan haqorat qiladi yana shuningdek yozishma egasi viloyat hokimi shuhrat abdurahmonov aka ukalarga yon bosmasligini ayta turib hokim qarindoshlari gapirgan vaqtida ularni bo'g'ib qo'ygisi kelishini aytgan va ulardan nafratlanishini bildirgan qishloqqa uvada bo'lib yurishadi deydi yozishma egasi viloyat hokimining aka ukalari haqida gapirganda hokimdan qolgan kiyimlarni kiyishib gapirsa shevasiga bo'g'ib qo'ygim keladi deydi botirov profilidan yozgan shaxs mirzohid botirov profil yozishmalari shov bo'lgandan so'ng andijon viloyat hokimligi matbuot xizmati bayonot bilan chiqdi unda yoshlar olami akkaunti e, viloyat hokimining matbuot xizmati kotibi mirzohid botirovga ekanligi tasdiqlangan biroq akkaunt hakerlar hujumiga uchragani aytiladi mirzohid botirov prokuratura organiga murojaat qilgan xabarda aytilishicha yozishmalar kim tomonidan olib borilganiga aniqlik kiritilmoqda viloyat prokuraturasi yozishmalar yuzasidan tekshirish o'tkazayotganini bildirdi biroq hokimlik matbuot xizmati va prokuraturaning ushbu javoblari yana savol va shubhalarni paydo qilmoqda jumladan twitter foydalanuvchisi mana shunday yozadi andijon viloyat hokimining blogerni qamash bilan bog'liq topshirig'i bo'yicha xizmat tekshiruvini andijon viloyat prokuraturasi olib boradi ajoyib shunday emasmi deydi twitter foydalanuvchisi mirzohid botirov profildan yozilgan gaplar u hakerlar emas balki o'zi tomonidan yozilgan bo'lsa hokim shuhrat abdurahmonov viloyatdagi huquq tartibot organlariga ta'sir qila olish qudratiga ega degan ma'no kelib chiqadi demak e, ijtimoiy tarmoqlardagi e'tirozlar aynan mana shunga bo'lyapti bosh e, prokuratura ma'lum qilishicha otabek nuriddinov ishini ichki ishlar boshqarmasi o'rgangan va sud qaror chiqargan e, prokuratura esa ushbu qarorni nazoratiga olib o'rganib chiqqandan so'ng u bilan kelishgan ya'ni hech qanday e, bir e, qonunga zid holatlarni topmagan prokuratura viloyat andijon viloyat prokuraturasi bbc bosh prokuraturadan yozishmalardagi gaplarni mirzohid botirov da'vo qilayotgandek haker emas viloyat kotibining o'zi yozgan bo'lsa ushbu ishni o'rganish andijon viloyat prokuraturasiga topshirilishi qanchalik to'g'ri deya so'radi bosh prokuratura viloyat hokimining prokuraturaga ta'sir o'tkaza olish qudrati borligini rad qildi bizga e, va bosh prokuratura matbuot e, xizmati bloger otabek nuriddinovning sud qarori viloyat prokuraturasi tomonidan haqqoniy o'rganib chiqilganini e, bildirdi demak mirzohid botirov profilni hakerlar buzib kirib ushbu yozishmalarni olib borgani haqidagi tushuntirishi ko'plab savollarni paydo qilgan jumladan hakerlar buzgan bo'lsa ular nimaga shaxsiy yozishma olib borgan degan savol paydo bo'ladi ikkinchi profilni ham haker buzganmi tarmoqlarda yangrayotgan savollar talaygina hakerlar mirzohid botirovning profilini buzgan bo'lsa nima uchun hammaga ko'rinadigan sahifada yozmagan agar maqsad viloyat hokimi matbuot kotibining obro'sini tushirish bo'ladigan bo'lsa uni hammaga ko'rinadigan joyga yozgan afzal emasmi shaxsiyda yozib uni ikkinchi profildan skrinshot qilib tarqatish ortidan qanday mantiq bor va qanday maqsad bo'lishi mumkin ya'ni nima uchun to'g'ridan to'g'ri sahifasi orqali yozib uni obro'si tushirmayaptida lekin e, shaxsiy orqali yozib keyin e, tarqatilyapti bbc andijon viloyat matbuot xizmati rahbari mirzohid botirov bilan e, bog'lanishga harakat qildi lekin bog'lana olmadik undan biz quyidagi savollarni so'ramoqchi edik hakerlar buzdi deb aytyapti matbuot xizmati viloyat matbuot xizmati qanday ko'rinishda bo'ldi ushbu buzish ya'ni qachon bildi bu hakerlar tomonidan buzilganligini mirzohid botirov va odatda agar facebook sizning facebook akkauntingizga kimdir kirmoqchi bo'ladigan bo'lsa ya'ni kirishdan oldin ya'ni hattoki kirmoqchi bo'lsa facebook sizga uh, bildirishnoma yuboradi va aytadiki sening akkauntingga mana shu joydan kimdir kirishga harakat qildi degan yozishmalarni yuboradi facebook va sizning akkauntingizga kimdir sizni so'roqsiz kirib ya'ni parollaringizni bilgan holda kirgan bo'lsa ham facebook shunday moslamalari borki sozlamalarni ichidan u yerdan o'sha sizni akkauntingizga qayerdan kirganingizni o'zingiz ko'rsangiz bo'ladi misol uchun men o'z facebookimga uyimdan va ishxonamdan kirgan bo'lsam menga facebook e, sen e, facebookingga ya'ni akkauntingga bbcdan va o'zing yashab turgan joydan kirding degan e, o'sha bildirgilar bo'ladi va biz matbuot kotibidan ushbu skrinshotlarni bizga yuborishni so'ramoqchi edik o'zimiz ko'rish uchun ya'ni haqiqatdan ham viloyat hokimining akkaunti э, facebook akkaunti hakerlar э, tomonidan buzilganiga ishonch hosil qilish uchun ushbu э, skrinshotlarni ko'rmoqchi edik lekin viloyat hokimi matbuot xizmati mirzohid botirov bilan bog'lana olmadik ijtimoiy tarmoqlarni shubhaga solayotgan yana bir jihati go'yoki hakerning andijon shevasida yozishi ya'ni chunki hokim qarindoshlari va hokimlikdagi boshqalar bilishi mumkin bo'lmagan detallargacha bilishi e, shubhalarga sabab bo'lmoqda chunki e, haker yozdi buzdi deb aytilyapti lekin u yerdagi yozishmalar aynan andijon shevasida yozilgan viloyat hokimligidagi va viloyat hokimining qarindoshi haqidagi to'liq ma'lumotlarni bilish mumkin va hattoki juda ham bir emotsiyaga berilgan holda ularni hokim qarindoshlarini haqorat qilgan holda yozilgan yozuvlarni o'qish mumkin yozishmalardan e'tiborli tomoni yozishmalar aynan ikkinchi profil tomonidan skrinshot qilingan skrinshot э, qilinayotgan vaqtda mirzohid botirov onlayn bo'lganini ko'rish mumkin ya'ni yozishmalar ketayotgan vaqtda rasmlar olib turilgan э, bundan tashqari skrinshot qilgan va uni ommaga sizdirgan shaxs yozishmalardagi ayrim ismlarni ustidan ko'rinmaydigan qilib э, chizganini ko'rish mumkin buning ortida qanday maqsad yotadi ikkinchi shaxs kim va u nima uchun to'g'ridan to'g'ri yozishmalar ketayotgan vaqtida hokim matbuot kotibini yozishmalarini E, skrinshot qildi degan savollar boshqa savollar kabi ochiq qolmoqda bugungi ana shular e, bizni bbc uzbek e, nuqta com bbc sahifamiz orqali tomosha qilib boring undan tashqari facebook odnoklassniki twitter va instagramdagi youtubedagi sahifalarimiz va kanallarimiz orqali kuzatib borishimiz borishingiz mumkin telegramdagi kanalimiz bbc o'zbek bizni kuzatib borishda davom eting xayr salomat bo'ling